The Voice of America. በሶማሌ ክልል አስራ አንዱ ዞኖችና ስድስቱ የከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ዛሬ ሰልፍ ተካሂዷል ተብሏል። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ፈጽሞታል የተባለውን ጥቃት ለማውገዝ ሰልፍ መካሄዱን ያደረሰን ዘጋቢያችን አዲስ ቸኮል በምስራቅ ሐረርጌ ሶስት ወረዳዎችም ተመሳሳይ ሰልፍ መካሄዱን በተከታዩ ዘገባ ያስደምጠናል። ሰልፉ ህወሀትን የሚቃወም እንደሆነ ነው የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊዋ ወይዘሮ ሂቡ አህመድ የሚናገሩት። የሰልፉ ዋና ዓላማ አንደኛ የቲፒኤልኤፍ በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የወሰዱትን አጸያፊና አስደንጋጊ ማውገዝ ነበረ ዋነኛው ዓላማ። ሁለተኛ እንደ ሶማሌ ክልል ህዝብ እኛ የምናምነው የተለየ ሁኔታ የህወሀት ጽንፈኞች እኛ ላይ ያደረሱት ብዙ በደሎች አሉ። በባህላችን፣ በሃይማኖታችን እና በማንነታችን ተገናርገው እንደዚሁም ንብረታችንን ዘርፈውታል። የሴቶች የተደፈሩበት፣ ሽማግሌዎች የተገደሉበት፣ ሰው በጅምላ የተጨፈጨፈበትና ከነ ህይወቱ በተቀበረበት ጊዜ ነው ነው። ይህንን ጊዜ ዋነኛ ተጠያቂ የሆኑት አመራሮችና የቲፒኤልኤፍ ጀኔራሎች ነበሩ። እነዚህ በህዝባችን ጥያቄ መሰረት ወደ ህግ እንዲቀርቡልን መከላከያ ሰራዊቱ ያነሳውን እርምጃ እየደገፍ ልክ ተልኳቸውን ሲጨርሱ ደግሞ እነዚህም በህግ እንዲያቀርቡልን የምንጠይቅበት ሰልፍ ነበር። በቀደሙት ዓመታት ለእስር ድብደባና እንግልት ተዳርገው የነበሩ የሃይማኖት አባቶች፣ ሴቶችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች በወቅቱ ንግግር ማድረጋቸውን ወይዘሮ ሄቦ ገልጸዋል። በስፍራው የተገኙት የክልሉ ተጠባባቂ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድም በህወሀት ቡድን ላይ የተወሰደ ነው ያሉትን እርምጃ እንደሚደግፉ አስታውቀዋል። የህወሀት ቡድን እኔ ከሞትኩ ሰብራ አይብቀል በሚል ፈሊጥ ሀያ ሰባት ዓመታት ሀገራችን ህዝቦች ሲያጋድ ከቆየ በኋላ ስልጣን እንዴት አጣለሁ በማለት በማይሆን የበላይነት ስሜት እኛ ብቻ ነን መምራት የምንችለው እኛ ብቻ ነን ማስተዳደር የምንችለው በምንፈልጥ ስልጣን ካጣ ወዲህ ህዝቡ እንዳይረጋጋ ሰዎች በዘርና በሃይማኖት እንዲጋጁ እንዲጋደሉ እየሰራ ነበር። መጨረሻ ላይ አሁን ያየነው በጣም አሳዛኝ ክህደት በመከላከያ ሰራዊት ላይ ፈጽሟል። ይህን ለመቃወም የወጣው የጅጋ ህዝብ የህወሀትን የሀያ ሰባት ዓመት ግፍ በሶማሌ ክልል ላይ ያካሄደውን በዚህ መደምደሙ ምንም ተጠያቂነት እንደማይሰማው ስለሚያሳይ የመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ተጋድሎ እንደግፋለን። የፌዴራል መንግስት በህወሓት ላይ የወሰደ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ በሙሉ ልብ እንደግፋለን። በተመሳሳይ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በጎሮጉቱ ሜታና ጉርሱም ወረዳዎች የህወሀት ቡድንን የሚያወግዝ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን ከ150 በላይ ሰንጋበሬዎችም ለመከላከያ ስጦታ መቅረባቸውን የዞኑ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑሬ ማህመድ በተለይ ለቪዮ አስታውቀዋል። የደም ልገሳም እየተደረገ መሆኑ ነው አቶ ኑሬ አክለው የገለጹት። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ በተያያዘም ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው ሰልፎች በሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማ፣ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በኦሮሚያ ክልል ከተሞች ተደርገዋል ይለናል የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ዛሬ በአዋሳ ከተማ የተካሄደውና ቁጥራቸው የበዙ ሰልፈኞች በአደባባይ የተገኙበት ሰልፍ ሁለት ዓላማ ያለው ሲሆን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ በህወሓት የተፈጸመውን ጥቃት ማውገዝና ጥቃቱን ተከትሎ መንግስት የወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ መደገፍ መሆኑ ተገልጧል። ህግን የማስከበር ተግባርን እንደግፋለን። በሰልፉ የአዋሳ ከተማ ነዋሪዎችና ከሲዳማ ክልል ወረዳዎች የመጡ ሰዎች የተገኙ ሲሆን ሲዳማዎች የወደዱትን በሚያወድሱበትና የጥሉትን በምነቅፉበት በሲዳማ ሀገር ሽማግሌዎች በሚከወን ቄጣላ በተሰኘ ባህላዊ ስርዓት ታጀበ ነበር። የአዋሳ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ዘውዲቱ ቦጋሌ ለድጋፍና ለተቃውሞ በአደባባይ ከወጡ ሰልፈኞች ውስጥ አንዱ ሲሆኑ የተሰማቸውና ቢደረግ ብሎ የሚያስቡትን ለቪኦኤ ተናግሯል። በህወሓት የተመራው ኃይል በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ የከፈተውን ያጠቃው ጥቃት በማውገዝ ነው የወጣው። እኔም ደግሞ ከመንግስት ጎን በመቆም ጋፍ ለመስጠት እዚህ ቦታ የተገኘ። በኢትዮጵያ ህልውና ላይ ተደራደሩ የሚሉ አካላትን ሀሳብ አልቀበልም ነገር ግን ወንጀለኞችን ለመያዝ በሚደረገው ሂደት ውስጥ ንጹሐን ሰለባ መሆን የለባቸውም ብዬ አምናለሁኝ ብለዋል። የተወጋችው ኢትዮጵያ ነች፣ ጉዳት የደረሰባት ኢትዮጵያ ነች። መከላከያ ሰራዊት ማለት የኢትዮጵያ ሕልውና ነው የተነካው። ከሰልፈኞቹ መካከል አቶ ሽታዬ ኪያም አገር በሁለት መንግስት አይመራም ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ያለው ትክክለኛ አቋም ነው ነው የሚለው ዲሞክራሲ አለ በሀገራችን። ተወያይተን መፍታት ሲገባል ወደ ጦርነት መግባት የለባቸው መወያየት አለባቸው። በየጠረፍ ጦርነት መግባት እንዳለ ህግ አልገዛ ማለቱ አግባብ አይደለም የምለው ነው አቋም ያለኝ። አገር በሚጠብቅ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት በፍጹም ተቀባይነት የሌለውና ህዝቡን ያሳዘነ ድርጊት መሆኑን የተናገረው ደግሞ አቶ አዳን አሸናፊ ናቸው። ከራስ ወገን እንደዚህ አይነት የጥቃት ዜና መስማት ያማል ነው ያሉት። ሀገራችን የጠበቀ ረጅም ዓመታትን የቆየ ሰራዊት ላይ የተደረገው ህገወጥ ድርጊት እና ጭፍጨፋ ትክክል እንዳልሆነ ያው ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህዝብ እንደ ህዝብ ዛሬ በነቅስ ወጥቶ ያወገዘ ያለበት አቋም ነው ያለው። ተገቢ አይደለም። ህወሀት በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ጥቃት እናወግዛለን። መንግስት በቡድኑ ላይ ህግ ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃም እንደግፋለን። መስዋዕትነታችሁ ለሀገር ክብርና ለአንድነታችን በመሆኑ መቼም አንዘነጋችሁም። ሀገራችን ኢትዮጵያ በእናት ነካሾች አትፈርስም የሚሉና ሌሎችም ቁጥራቸው እጅግ የበዙ መፈክሮች የታዩ ሲሆን አብዛኛዎቹ ለመንግስት ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጡና በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት የሚያወግዙ ነበር። በሰልፉ ላይ የተገኙት የሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ደሳሌ ዳሞም ኢትዮጵያ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ያለፈች ዛሬ ላይ የደረሰች የማትፈርስ ጠንካራ ሉዓላዊት ሀገር ነች ብሏል። ከጠላት ጋር ተባብረው እንደሚሰሩ በገለጹት መሰረት የብሔር ብሔረሰቦች ተምሳሌት የሆነውን የመከላከያ ሰራዊታችንን በምሽት በማጥቃት የመደምሰስ ሙከራ አድርገዋል። ደግናው ሰራዊታችን ጠንካራ መከላከል ያደረገ ቢሆንም ይቅር የማይባልላቸው አሳፋሪ ተግባር ፈጽመዋል። መንግስት እስካሁን ችግሩን በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በድርድር ለመፍታት ያደረጋቸው ጥረቶች የሚደነቁ ቢሆኑም በጽንፈኛ ቡድን ተቀባይነት አጥተው በመክሸፋቸው ይልቁን እኩይ ተግባራቸውን ተጠናክረው የብዙ ሰው ሕይወት እንዲጠፋ በር የከፈቱ በመሆናቸው በማደናገሪያ እንደራደር ጥሪ የተጀመረው ሕግ የማስከበር ሀገር የማዳን ዘመቻ ላፍታም እንዳይቆም እንጠይቃለን። የህግ በላይነት ተረጋግጦ ሰላም እንዲሰፍን ከመንግስት ጎን በመቆም መከላከያ ሰራዊትን በሚያስፈልገው ሁሉ ለመደገፍና ለማጠናከር የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝቡ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። ሐዋሳ ከተማ የተካሄደው ሰልፍ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ መስቀል አደባባይ በማቅናት የተደረገ ሲሆን የአሊን ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ሰላማዊ ሰልፎቹ በኦሮሚያ ክልል በጅማ በአጋሮ፣ በበደሌ፣ በምስራቅ ሐረርጌ፣ በአርሲ ዞኖችና በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰመራ ከተማ እንዲሁም በሌሎችም አካባቢዎች የተካሄደ ሲሆን በሰላም ተጠናቋል ተብሏል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም